ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን እንደመጡ ወዲያውኑ ነው ምህረት አድርገው ውጭ የነበሩ የፖለቲካ ድርጅቶች አዲሃን አርበኞች ግንቦት ሰባት፣ ኦነግ የተለያዩ አካላት እንዲገቡ የተደረገ ሲገቡ እኮ ወዲያውኑ ነው ተቃቅፈው የመጡት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች 27 ዓመት ኦሮሞን specific አድርጌ ነው ምወስደው። ምክንያቱም አሁን ዋናው የትግላቸውን ብርት አድርገው የተነሱት ኦሮሞ ላይ ስለሆነ ሶማሌ ሞከሩ፣ ምክር ቤት ለመበተን ሞከሩ የተለያዩ አካላትን ቀርበው እንትን አልተቻለም። ምክንያቱም ሶማሌ ትናንትናና ዛሬ ያለበት ሁኔታ ያውቃል። አማራ ክልል ተሞከረ፣ የተለያየ አይነት መንገድ በሚፈልጉት ደረጃ አልተሳካም። ስለዚህ ኦሮሚያ ሞከሩ፣ ብዙ ቦታዎች ላይ አልተሳካም። የተመረጡ ስፖቶች ላይ የተመረጡ ቦታዎች ላይ ግን የራሳቸውን ህቡ አደረጃጀት በመፍጠር ሄዱ። ስለዚህ ኦሮሞና አማራ መቼም ቢሆን አይንና ናጫ ይሆኑ ይመስላቸዋል። የህዝቡ ተቃውሞ ነው ይሄ ለውጥ ያመጣው። ይህን ስላልፈለጉ ያንን የበላይነት ስላጡ ወደዛ ለመመለስ የሚያደርጉት መፍጨርጨር ነው። ለመመለስም የፌዴራሊስት ኃይሎች ብለው ማሰባሰብ ጀምሮ ነበር። አሁን እንኳን የተሳካላቸው አይመስለኝም። እሱ እየፈራረሰ ነው ያለው። ስጨቆን የነበረው በነፍጠኛ ነው። ነፍጠኛ ማለት ማለት ማን ነው? አማራ። እሺ ነፍጠኛ ምንድን ነው ብለህ ስጠይቅ ይሄ በነፍጥ መሬት በገባር ስርዓት የሚገብር ስርዓት እንደዛ ከሆነ አማራውና ትግሬው ልዩነቱ ምንድን ነው? በገባር ስርዓቱ፣ የግብር ስርዓቱ፣ የሹመት ስርዓቱ፣ የሌላውም ስርዓት ስንወስደው ምንም አይለያይም። የትግራይ መሳፍንትና የአማራ መሳፍንት በሁሉም ነገር በመሬት ስሪቱ በምንም ብትወስድ በአንድ system ነው። ይሄ ይሄስ የት ነበረ? ሰላሌ አልነበረም ወይ? ሸዋ ላይ ሳልነበረም ወይ? የሀዲያና የወላይታ ባላባቶችስ ከዛ የተለየ ነበር ወይ? በአብዛኛው መሬት ላይ የተመሰረተ አይደለም አያዋጣም። ኦሮሞና አማራ በምንም መልኩ በመልክ ልትለያቸው የማትችላቸው የትም ቦታ ላይ ሄደ ብትመለከት ኦሮሞና አማራን በሃይማኖት ስንመጣ አብዛኛው ክርስትናና ሙስሊም ነው። በማህበረሰብ ደረጃ ስትመጣ ያለማጋነን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኦሮሞና አማራ ጋብቻ መስርተው የሚኖሩ ናቸው። ከራሴ ቤተሰብ ብዙ ጊዜ በሚዲያ ላይ ሲናገር ሰምታችኋል። ብትነሳ ኦሮሞና አማራ እንዳለ የጋብቻ እንትኖች ናቸው። ሌላው ቀርቶ በዛ ትግል ወቅት አይንና ናጫ ናቸው፣ እሳትና ጭር ናቸው በሚባልበት ወቅት የኦሮሞ ልጆች ሲወድቁ ባህር ዳር፣ ጎንደር የአማራ ከተሞች ውስጥ እየተደጋገመ ሊነሳ የሚገባው የፈሰሰው የኦሮሞ ደም የኔም ነው ብሎ ጎን ለጎን የወደቀ በስናይፐር ተመቶ የወደቀ በአንድ ቀን ባህር ዳር አካባቢ ብቻ ከ86 ያላነሰ ሰው ተገሏል። ስለዚህ አብሮት የወደቀ ነው። ኢሬቻ ላይ ለማክበር መጥተው ፍቅራቸውን ለመግለጽ ሄደዋል። መነሳት ስላለበት የፋሲል ከነማ ቡድን አዳማ ሲመጣ የነበረው አቀባበል ቄሮ ጣና የመተሳሰሪያ ግንዳችን ነው በሚለው መፈክር ስር ሄዶ ጣናን እንቦጭ ከአማራ ወንድሞቹ ጋር ሲነቅል አብሮ ፎቶግራፍ ሲነሱ ሲያረግድ ነበር። አምቦ ላይ ነፍሳቸውን የማረውና ዶክተር አምባቸው እና እናቱ አዲሱ አረጋ ቂጤሳ በጋራ በመሩት እና አቶ ሽመልስ አብዲሳ በመሩት መድረክ ላይ አማራና ኦሮሞ መካከል ያለውን ትስስር ሲናገሩ ወጣቱ እንዳለ ምንድን ነው የሆነው? እየተቃቀፈ ነበር ይላቀስ የነበረው በእነዚህ ጊዜያት። ያ ፍቅር፣ ያ አንድነት፣ ያ አብሮነት እንዴት አድርጎ ሊፈርስ ቻለ? ደግሞ ጥቂት በመሆናቸው እንዴት አገር መምራት እነሱ አሰቡታል፣ ስትራቴጂ አወጡታል። ስትራቴጂው ምንድን ነው? ኢትዮጵያዊነትን ኃይል እንደሚሆን ያውቁታል እና ኢትዮጵያዊነት ከኛ ቀመውታል። አብሮነታችንን አይል እንደመሆኑ እያቆጣል እና ወስዶታል። ልክ እንደ ትግራይ እንዳለው በሌሎች ክልሎችም አሉ፣ በደቡብም አሉ፣ በኦሮሚያም አሉ፣ በሌሎችም የማይፈልጉ ይሄ ሽግግር የማይፈልጉ አሉ። ምክንያቱም ሽግግሩ ጥቅማቸውን ስለማይጠብቅላቸው እነሱ የሚፈልጉት የፖለቲካ እይታ ስላላቸው ያንን የፖለቲካ እይታ ተጠቅመው ሀገሪቷን አላስፈላጊ ነገር ውስጥ እንድትገባ 24 ሰዓት ሌት ተቀን እየሰሩ ይገኛሉ። ህወሓት ስንል የመጀመሪያ መረዳት ያለብን እነዚህ አንድ ወቅት ላይ ራሳቸው ከትምህርት ቤት ጀምሮ ነው ወደ ጫካ የገባ ኃይል ነው እንጂ ህዝቡ ውስጥ የፈለቀ አይደለም። ወደንም ጠላ ነው መርጦት ተጨቆነ። የደርግ ስርዓት በጣም ለነሱ ብቻ ሳይሆን ለሌላውም አደገኛ ነበረ። ስለዚህ የዛ ጊዜ የነሱ ማሸነፍ የነሱ ወደ መሀል መምጣት እንደ እፎይታ ተቆጠረ። okay ድጋፍ አገኙ። ያ ግን ማለት ህዝባዊ መሰረት አገኙ ማለት አይደለም። ህዝብ ፊት ቀርቦ ህዝቡን አስረድቶ ህዝቡ ራሱ ይወስን። ይቺ መቀበል አልፈለጉም፣ ይቺ ስላልፈለጉ ነው ተከበናል፣ ልንወረር ነው። ወራር የለም። ለትግራይ ህዝብ ሊወር የተዘጋጀ ኃይል የለም። ሊወርም የሚፈልግም የለም። ያ ቡድን ተነስቶ ሲመጣና ስልጣን ሲይዝ ብሔርን ዋና እንትኑ ሲያደርግ አሁን ይፈራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱም ብሔሮች አንደኛ የማይገናኙበትን የፖለቲካ platform መፍጠር አለብህ፣ ራስህ የምትዘውረው ማለት ነው። ያ ነው ሲሆን የነበረ። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህን ስትፈልግ በመዶሻ ልትመታቸው የምትችል አንድ የፖለቲካ እንትን መፍጠር መቻል አለብህ። ያ ምንድን ነው? የአማራውን ትምክተኛ ኦሮሞውን ጠባብ ብለህ ታስቀምጣለህ። ስለዚህ አንገቱን ቀና አድርጎ የሚሞግትህ ሲሆን ያንተን ምንድን ነው ሲደረግ የነበረው ትምክት ነው። ይሄ ይሄ ትምክታዊ አስተሳሰብ ነው። ይሄ ጠባብ አስተሳሰብ ነው። ይሄ ነበረ ባለፉት አመታት ላይ በኦህዴድና በአዴን በኩል የነበሩ ባለስልጣናትን መምቻውም ማባረሪያውም ማሰሪያውን መንገድ የነበረ ማለት ነው። ይሄ ሆን ተብሎ እንትን ያለ ነው እና ደግሞ ይሄንን ከፖለቲካ አልፈውም ወደ ህዝብ ማሻገር እንዴት ሆኖ ነው አማራ ትምክተኛ ሊሆን የሚችለው? እንዴት ሆኖ ነው ኦሮሞ ጠባብ ሊሆን የሚችለው? እንደ ኦሮሞ ሰፊ ህዝብ የለም ወደ ሰፊ እንደ አማራ እንኳንስ ትምክም ትሁት የለም። ለራሱ ስልጣን ፈላጊ ሁሉ ሽግግርግር ውስጥ ሊገባ የሚፈልግ ሁሉ የሽግግር መንግስት እንደዚህ ይሁን እንደዚህ ይሁን የሚለው ያለውን ሁኔታ በደንብ ማገናዘብ አለመቻል ነው፣ አሊያም የግል ጥቅም ለማስቀደም የሚደረግ ሩጫ ነው። ስለሆነም እኔ ካልበላሁት፣ እኔ ካልጋጥኩት፣ እኔ ካላዘዝኩበት ይደፋ፣ ይውደም፣ ይጫር የሚል ኃላፊነት የጎደለው እና ሀገርን የመታደግ ተልእኮን አሽቀንጥሮ የጣለ የአንድነት ሳይሆን የብተና ኃይል ነው ማለት ነው። ከዚህ ሁሉ ወንጀል መረብ ጀርባ ያለውን ትህነግ ህወሓት ኃይልን በሚመለከት የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የወንጀል ድርጅት መሆኑን በመግለጽ ከሰላማዊ ፓርቲዎች ዝርዝር እንዲሰረዝ በድጋሚ እንጠይቃለን። ላለፉት ሁለት ዓመታት በትዕግሥት የታየው ሴራ በሀገሪቱ በአቋራጭ ሥልጣንና ሀብትን ለመቆናጠጥ ከሚያልሙ ቡድኖች ጋር ተዳምሮ የሀገር ሕልውና ላይ አደጋ እስከ መጣል የደረሰ ከባድ ጥፋት እንዲደርስ አድርገዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ቀይ መስመሩ ያለፈ ስለመሆኑ ተብራርቷል። በኢትዮጵያ ሕልውና ላይ ለሚሳለቅ የሚፈቅድ የሌለ ስለመሆኑም አምርረው ተናግረዋል። ትዕግሥትን እንደ ፍርሃት ለቆጠሩ እንደ ተሳሳቱም ግልጽ አድርገውላቸዋል። ቋሚ ሰበዜናችን ሀገራዊ ትልማችንን ማሳካት ነው። እናቶች እንጨት እየተሸከሙ የሚኖሩባት ኢትዮጵያ ውስጥ መኖርና አለመኖር difference የለውም። አሁንም በግራ በቀኝ ለሽብር የምትዘጋጁ ሰው ለመግደል የምትዘጋጁ ሰው መግደል ዜና ውስጥ የዜና ሀገር እንቅስቃሴ ማቆም የምትችሉ ሌሎች እንደሚሉት እርስ በርስ ይባላሉ የፈለጉትን አያሳኩ የሚሉትን ጉዳይ የምታሳኩ ሰዎች ቆም ብላችሁ እንድታስቡ ነው ምክሩ። ቆም ብላችሁ አስቡበት። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ኢትዮጵያ የጀመረችውን ታሳካለች። ሚሞት ይሞታል እንጂ የጀመርነው አይቆምም። ላይቆም ነገር ማለፍ የማይገባቸውን ሰዎች መስዋዕት እንዲከፍሉ ባናደርግ ጥሩ ነው የሚሆነው። አሁንም ደግሞ በርቀት እንትና ተነስ፣ እንትና ተቀመጥ የሚሉ ሰዎች አሉ። ለእነሱ ያለኝ ምክር በርቀት ተነስና ተቀመጥ፣ ድል አመጥተው አያውቅም፣ ወደፊትም ድል አያመጣም። አለባችሁ ኑ ኑና ግንባር ቀደም ሆናችሁ እየሞታችሁ ታገሉ እንጂ እናንተ እዛ ማዶ ተቀምጣችሁ ተነስና ዝጋ፣ ተነስና ግደል ብላችሁ በማግስቱ ደግሞ ስምንት ሰው ሞተ የሚል ሪፖርት ለማቅረብ ድል አታመጡ። ይሄ ስርዓት ነው ያልተመቸን የሚል የትኛውም ኃይል የውጊያ መድረኩ እዚህ ስለሆነ እዚህ መጥቶ የሚያሰልፈው ኃይል ፊት ለፊት ሆኖ ራሱ ዋጋ እየከፈለ ትግሉን ማካሄድ ይችላል የሚያዋጣው ከሆነ። በርቀት ግን አያምርም። ፋሽኑ አልፏል። መቼም አታሸንፉም። አይጠቅም። ለዚህ ነው ከዚህ ቀደምም በስደት ከሀገር በመውጣት የሚደረግ ትግል ለድል አያበቃም፣ እዚህ ሆነን ከውስጥ መታገል አለብን የሚል አቋም የተያዘው ማሸነፍ በዚያ መንገድ ስለማይመጣ እና ርቀት ላይ ሆነን ቢያንስ ቢያንስ በጀመርነው መንገድ ግለሰቦች መስደብ ምናምን ጥሩ ነው፣ ግን ህዝብን ከህዝብ ማጋጨት በጣም በጣም በጣም አሳፋሪ ነው። ኢትዮጵያ ሲሪያ ከሆነች ኢትዮጵያ ሊቢያ ከሆነች ኪሳራው ለሁሉ ነው። መቀመጫውን እያፈረሰ ለሀገሬ ይታገላለሁ የሚል ኃይል ሞኝነት ነው። ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚደረግ ሙከራ ጥንቃቄ ቢደረግበት ማሰብ ብንችል ጠቃሚ ይሆናል። አሸናፊም ስለማያደርገን በምርጫ መምጣት መድረኩ ክፍት ሆኖ እያለ በቅናት መቃጠልና በቅናት መንፈስ መስከር ጥሩ አይደለም። ይሄ ከኦሮሞ ባህል ውጭ ነው። ብዙ ሰዎች መጀመሪያ ኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ይችላል ወይ አይችል ነበር ጥያቄው። መሆን ሲቻል ከተቻለማ እኔ ያለው እንዴት እሱ የሚል በሽታ ጥሩ አይመስለኝም። ኢትዮጵያን ማፍረስ የሚቻለው መጀመሪያ እኛን ካፈረስክ በኋላ እንጂ እኛ ተቀምጠን ኢትዮጵያን ማፍረስ ለማንም የማይፈቀድ መሆኑን በደንብ መገንዘብ ጥሩ ነው። አይፈቀድም። እኛ እየመራን እኛ በሕይወት እያለን የኢትዮጵያ መፍረስ አንፈቅድም ለማንም ቢሆን። ማንም ሰው ከኢትዮጵያ በታች ነው። እንደዚህ አሁን ያለው የሰከረ ፖለቲካ፣ በቅናት ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ፣ ኦሮሞን የሚከፋፍል ፖለቲካ፣ ኢትዮጵያ የሚከፋፍል ፖለቲካ አይጠቅም አይጠቅም። ኦሮሞ አንድ ነው። ከሌሎች የኢትዮጵያ ወንድሞቹ ጋር በአንድነት ኢትዮጵያን ይገነባል። ይሄ ነው የትግል መንገዱ። የሚቀጥለውም ይሄ ነው። መከፋፈል ለጠላት እንጂ ለማንም አይበጅም። ውጊያ አያስፈልግም። ግጭት አያስፈልግም። አሁንም ለግጭት የሚያዘጋጁን ኃይሎች ብዙ ናቸው። እኛ ምን ላይ ማተኮር እንዳለብንና ብልጽግና እንዴት እንደምናመጣ ክሊር እይታ ስላለን በረባ ባረባው ግጭት ውስጥ እየገባን የኢትዮጵያን ሕልውና ማናጋት አንፈልግም። ትግሉ የህልውና እንደመሆኑ ትግሉ የሴራ ፖለቲካን ለህዝብ እድገት ሲባል ወደማያንሰራራበት ደረጃ ላይ ማድረስ ነውና ትግሉ በፈተናዎች ውስጥም ቢሆን በኢትዮጵያ የተጀመሩ ግዙፍ መሰረተ ልማቶችን በማጠናቀቅ የዜጎችን ህይወት መለወጥ ነውና ሁሉም ያለማንም ቀስቃሽ ሀገሩን የሚታደግበት ወቅት ነው።